Olha só a casinha que eu fiz pro meu cachorrinho, que tem água, ração. Olha ele aqui. Hum, ele é um pinche raro. Foi minha tia Cida que me deu. Ele é um pinche bem raro. Olha só. Ele é bem raro, né, Tati? Sua sala é 19 lá, né? É. É lá no coração. A carinha dele que fofa, gente. Ele não é aqueles cachorro feroz, não. É um bobinho, sabe? Ele é, ele é bem bobinho. Viu aqui, Tati? Tati, vem cá, Tati. Ele vai deitar, ó, gente. Não, só olhão, é. Mas aquela mesmo lá do fundo nem tá com aquela grade lá, mas não estirou que tem tá nossa. Olha que tá fofo, gente. Ele é tão assim que fofo. desce, então já abre, aí você sobe e pega ela lá. Tá? Porque se você entrar e chegar lá para 5h20, 5 horário de 5h20, aí ela Olha só, gente, o ursinho, assim, a casinha que eu tá. fiz, tá. travesseiro. Aí eu gosto de pegar ela assim que der né? Ah, só ele gosta. Acho menos perigoso. Ah, vai, vai aqui de barro, olha gente, uma dica que eu dou. Coloca sempre água em xícara de barro pra poder ficar mais geladinha a água, tá? Tchau, gente! Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Fala oi, mamãe! Mãe? Fala assim, tadinho, tadinho.